भगवान की देखिए आज कल की जी के भयंकर जो राक्षसी युग है तो उनके राक्षसी का नाम कुथोधरी का वध करते हुए कल के भगवान कुथोदरी जो राक्षस है उन्हें उसका वध करने जा रहे हैं उन्होंने मनुष्यों द्वारा कीटिक कीटक पुण्य नाश करके कलकी जी का स्वजन सेना सहित वक्तीत कर रहे थे उस समय कुछ मुनि वहाँ आए जो कुंभकर्ण की पोती राजर कारकंज की पहाड़ के पत्नी उतोदरी की आतंक में त्रस्त थी और त्रस्त थे उनका दुख देखकर कलकी जी ने सेना से ही हिमालय के उस स्थान पर गए और सेना की एक टुकड़ी को लेकर कलकी जी के उस पार आक्रमण करने के लिए क्रोधित होकर बड़ा भयंकर रूप बदला आवाज़ निकालते हुए कुतोदरी कलकी जी ने उनकी सेना से जंगल गए वहाँ कलकी जी तलवार उसका पेट फाड़ डाला इस प्रकार से कुतुब अली मौत कलकी जी से पाल बेटे कंज का भी ब्रह्म ब्रह्मास्त्र से सिर काश दिया और उन्होंने को अवैधान दिया फिर कलकी जी ने हरिद्वार में गंगा तट में पास रहने लगे जहाँ कुछ दिव्य मुनि और तपस्वी दर्शन के लिए आए आज हमने आपको बौद्ध धर्म धारा कीट तिल का नाश कर कर और उसको कुतोदरी नाम की राक्षसी थी उसका वध किया उस दोनों राक्षसों को वध करके राक्षसों का किया इस पर अपना शांत करके उन्हें कर पद्मापति को समझाया इस प्रकार उन्हें मुनियों को ऋषियों को अवैधान ग्रस्त से सिर काटा फिर इस प्रकार गंगा तट पर जाकर वो रह गए आज मैं आपको उनका वध करने के लिए बताया कल आपको इसी आगे की कथा और बोलो कल की भगवान